iru egun greba hauetan itxialdi bat egingo dugu atzuriko elbizan. Bizkaiko erresidentzietan bizi dugun egoera zalatzeko asmoz. Egoera larri honen ardura du nagusia Bizkaiko aldundia da. Inor ezin du zalantzan jarri zerbitzu publikoa ematen dugula. Funtsezko langileo garela. Oh! sindikal guzti hauek eta egoera honek erakusten duena da zaintzaren inguruko gogo eta sakon bat egin behar dela. E, guztiok gure bizitzaren e, zatiren batean zainduak izateko beharra izango dugu eta gaur gaurkoz ba, zaintza duina jasotzeko eskubidea ez dago bermatua. Balsenekien bizkaiko goitzetako langileak itxealdi bat egiten ari garela txuriko elizan lan baldintza hobeak exigitzeko? Egoera jasan esina da. Langile bakoitzeko egoiliarko puru onargarria eskatzen dugu, zerbitzu eta baldintza duin baterako. Inork ezin du, zalantzan jarri zerbitzu publiko bat ematen dugula. Lan baldintzak kudeak eta publikoko zentroetan lan egiten duten langilekin parekatzea eskatzen dugu egoitzetako langileak borrokan. Funtzeskoak gara.